Saluton, cae bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi cun vi, cae mediti cun vi, sur vortoi de Zamenhof e la gazeta articolo e la esperantisto. Temas pri longa letero, qui est titolo estas Actia Societo Esperantista, en quiu, Zamenhof racontas la economia in problema in en la unua frua tempo de Esperanto. Kai li racontas chi li faras. Kai a parte li diras je pagio 126 la sekvon ne esperante trovi ian subtenon de la flanco de niai amicoi, cae ne volante tamen lasi fali la aferon, la scribanto faradis cion, cion li povis, cae cun gaiai paroloi en la buscio, daurigadis sia laboradon, quancam li iam fa devis fari portio ci ciam novem schuldoin. Lia situatio farigis ciam pli cae pli ne el portebla, char, ne sole, li ne povis revi pri la covro de la farita i shuldoi. Sed, al tio, ci, aligis ancora la iena circonstanzo. Occupata la tut antagonie nia fero, en ciu li devas esti cio, en unu persono, avante tial por io alia, nec libera ne capon, Nec sufficientempon, li devis tutte malscalti sian profession, de cio li devus vivi cae nutri sian familion. Usantra lastae fortui, mi tenis min tie longe ciel mi nur povis. Sed, al ciuo ebletza estas limo, cae nun la limo venis. Plu la afero tiell iri ne povas, ciar venis la tempo de absoluta ne ebletzo. Estas interesse noti, la changion de la pronomo la scribanto li kai poste mi kiam la fero ijas pri persona ja kai do ni sias ke felice estigios poste subtenanto por por savi la feron las minute iu sense ca ia shainas che la historio de esperanto ripetadas por usi arcaismon pur foie sed ciu case kion mi shatas citie a parte ol la contexto estas la aferon che li Zamenhof offeris multe de sia tempo kai de sia energio cun gaiai paroloi. Do li ne plendis. Li nur faris, sed realisme, gis la fundo, de la fortoi, cae ciam la fero ne plu el teneblas, ne plu el teneblas. Cae li bone clarigas cial, cae ni diru serene, cae sincere samtempe, li clarigas tion. Ciam alvenas la tempo de absoluta neblezzo, alvenas la tempo de absoluta neblezzo oni devas cesi discuti. Por multae homoi, Esperanto estas libertempa afero. Kai bedaurinde, tio ne, ne validas por mi exemple, sed mi estas excepto. Sed bedaurinde, la circunstanzoi de la vivo devas devigi vin calc foie. Um, ehm, focu en focusigi eh, en la pluviva e aferoi kai do simple oni faras cion en sia povu, kai poste sincera gnoski che nin estas cio povuloi kai kelkfoje foie ni devas diri malferme kiel statas la fero por eviti clacioi kai zamenhof lo mi ciam volis se vitilin pro nescio, char clacio venas ciam homo e nescias cio casas kai pro tio mi pensas che ci tio episodio è stas grande esempio al ni ne nura ne sperantu io mi parola generale do kai mi meditas con mi mem kai con vi compreneble chu mi ci am faristion au chu mi tenis min en silento et quiam estintus pli opportune el paci cae clarigi la feron. Bone, cum la concernatoi. Mi dancas vin, cae almeno hodio ne estas tro al frue, dancon al ciui subtenantoi, dancon al ciui podcast emuloi, ciui auscultas min, dancon al ciui aliai, gis morga o kiel ciam cai antauen sen fine.